الله وبركاته مرحبا بكم ومساء الخير للجميع من dreamwishes.com ما هو dreamwishes.com هنعطي ملخص اليوم بشكل مبسط وليس شرحا مفصلا لجميع أقسامها إلا بعد إكمالها فما هو موقع dreamwishes.com هو دليل عروض المتاجر الإلكترونية وبعض المنتجات والخدمات ذات القسيمة الشرائية المنخفضة والتي لها منفعة للاستخدام أو الاقتناء آه، يملك بعض الشعارات مثلا سهولة البحث والتسوق عن المنتجات الأفضل عرضا ومن ثم discount offers وهو هدفنا الثاني تقديم العروض ذات القسيمة الشرائية منخفضة وثالثا وهو أساس الموقع Directory of Online Shop Offers وهو دليل عروض المتاجر الإلكترونية وملخص جميع الشعارات هذه في الاقتباس هذا شبيك لبيك وسعديك جميع المتاجر الإلكترونية بين يديك خلينا نفسرها لبعض اختلاف الثقافات شبيك أي ما اشتبك أو اختلط لبيك وهي تلبية الطلب وسعديك وهي إسعاد النفس في خدمة الآخرين أي بمعنى أن dreamwishes.com اجتمع فيه بعض المتاجر الإلكترونية والخدمات والمنتجات لتلبية طلب العميل وإسعاده في خدمته أي جميع المتاجر الإلكترونية بين يديك هذه الشعارات هنتكلم عن الأقسام والأشياء التي طورناها الأشياء التي طورناها مؤخرا أضفنا قنوات التواصل الاجتماعي تقدروا تدخلوا تضيفونا أو تعملوا فولو آه، أضفنا زر الصعود للأعلى غيرنا قسم الترجمة من ال hamburger menu كان هنا ووضعناه أمام الجميع يكون مواكب لجميع اللغات وخاصة اللغة العربية لو دخلنا على اللغة العربية هنشوف جميع نصوص اللغة الإنجليزية تحولت إلى اللغة العربية مثال إي e ماركتينج كانت أسواق كانت إي e ماركتينج أو إي e ماركتس دحين أصبحت الأسواق الإلكترونية directory of online shops أصبحت دليل عروض المتاجر الإلكترونية آه طبعا زي ما قلت لكم أنا آه الموقع آه فيه عدة أقسام آه، منها آه، أربع أقسام آه، فرعية وأربع أقسام أساسية ورئيسية نبدأ بالأقسام الفرعية وهي تعتبر مشاركات فرعية طبعا المشاركة الأولى اللي هي دليل عروض المتاجر الإلكترونية واختص بمعلومات المتجر وما يقدمه للعميل أو الزبون أما بقية المشاركات الفرعية منها المنتجات والخدمات والكوبونات آه، هذه تعتبر توصية للعميل آه، لتلبية رغبته في شراء منتج أو بحث عن خدمة أو آه، حصوله على كوبون لبعض المتاجر المميزة للعميل طبعا في هذا القسم اللي هو المنتجات الموصي بشرائها أنا كنت أشتغل في القسم هذا وأضع بعض المنتجات فخلينا نحول اللغة الإنجليزية لبعض التوضيح فلو دخلنا على المشاركة الفرعية حنلاقي بعض المحتويات لتربية رغبة العميل من اكسسوارز بيبي beauty, electronics, smartphone, uh, entertainment, fashions, health, home needs, others. طبعا زي ما انتم شايفين في uh, بعض الأقسام ناقصها منتجات يعني مثلا زي uh, قسم الأكسسوارز ناقصه uh, منتجات ما زلنا نضيف بعض المنتجات آه نحن نبغى يعني ناخذكم آه في آه ورك شوب بسيط جدا آه مع لغات برمجية وكيفية عمل إضافة المنتجات آه، واختيار آه، طبعا زي ما انتم شايفين صورة المنتج آه، اسم المنتج اسم الشركة بعض تفاصيل المنتج السعر الأساسي اللي كان فيه السعر المخفض للشراء وكم أنت يعني احتفظت بميزانيتك بميزانيتك في الشراء طبعا نحن كنا شغالين على ال beauty. هنا زي ما انتم شايفين ما في اي قسم لل beauty او ما في اي منتج لل beauty. فيلا بنا نعمل workshop طبعا طبعا ال workshop حيكون خلف الكواليس نحن حنشتغل على اللغات البرمجية آه، خلف الكواليس وبعد كده ناخد ملف الاكواد ونضعه في السيرفرات حق جوجل او نضعه في السيرفر حق جوجل آه حنسوي ده الشيء بشكل سريع فاللي نحتاجه حنحتاج صورة آه صورة المنتج آه اسم المنتج واسم الشركة آه للمنتج وبعض تفاصيل المنتج والسعر والسعر المخفض والميزانية <clears throat> آه زي هذا المثال طبعا زي ما انتم شايفين عندنا صورة معلومات طبعا نيجي على ملف الأكواد البرمجية هو يتكون من ثلاث لغات لغة ال HTML ولغة ال آه، CSS الخاصة بال style آه ولغة ال JavaScripts اللي خاصة بالمهام طبعا عندنا زي ما انتم شايفين هذا ال آه، آه، هذه الأكواد هي سلسلة أكواد مكررة copy paste copy paste لبعض الأقسام وبعض للقسم نفسه وبعض المحتويات يعني مثلا عندنا محتوى ال beauty هنا نحن نبغى نضع الحين منتج وضعنا المنتج هذا ولكن نكرر المنتج هذا هذا هو المنتج حطينا حطينا المنتج هذا آه، حطينا المنتج هذا ونبغى نسوي عملية تكرار للمنتج هذا هنا بس لنضرب مثال آه للعمل خلف الكواليس والشغل اللي أخذ مني وقت آه، جدا كثير جدا لو انتم شايفين سلسلة أكواد جدا طويلة جدا طويلة هذه آه، اللغة البرمجية آه، اللي تختص بال JavaScripts. أما اللغة اللي هي خاصة بال style هي موجودة على ملف ال theme. ال theme اللي هو خاص بالموقع هذا موقع كامل له ثيم خاص فانت تحط ال cascading style sheet في هذا الثيم اللي يكون inline يسموه inline code وفي external file تقدر تحطه برا ملف خارجي وملف داخلي نرجع آه نضرب المثال في آه code ال beauty المحتوى حق ال beauty فقلنا عندنا المنتج هذا هو الأول كان مكرر نبغى نحط مثال للمنتج الثاني هو المنتج هذا طبعا ما يحتاج نعمل copy paste بس نبقى نعمل انه تفاصيل نوريكم تفاصيل المنتج طبعا زي ما تشوفوا تفاصيل المنتج هو مجرد يعني رابط توجيهي للموقع آه صورة آه، اللي رفعناها للسيرفر واخذنا الرابط منها دحين حطيناها هنا عشان تصير عملية آه، نسخ واللصق بسيطة سريعة جدا آه، طبعا المعلومات هذه مجرد أنا طبعا نسختها وحطيتها هنا للشرح أما المعلومات هذه موجودة في ملف خاص آه، يحتوي على معلومات وبيانات الشركة وبيانات بيانات المنتجات عندنا الرابط توجيه للمنتج ذاته آه، الرابط الثاني آه، خاص بالصورة اللي هو ملف الجي بي اي جي وحنيجي ملف PNG وملف جي بي جي جي بي اي جي آه، اسم المنتج اسم طبعا <clears throat> اسم المنتج اسم الشركة التابعة للمنتج بعض تفاصيل المنتج آه رابط آخر لمنتجات مشابهة للمنتج الأساسي آه السعر الأصلي السعر بعد التخفيض وعندك هنا السعر آه أو الميزانية اللي احتفظت بها والعملة اللي تعاملت معها مع صاحب المتجر أو المتجر بذاته آه طبعا أنا سبقتكم وحطيت كل المعلومات هذه هنا في, في الكود وضعته هنا اللي هو آه زي ما انتم شايفين الرابط آه اسم المنتج اسم الشركة آه، تفاصيل المنتج السعر آه، السعر بعد التخفيض والميزانية طبعا حنيجي نسوي control all copy حنروح ل آه، المنصة مجانية هي تابعة لجوجل هنخش هنسوي لصق الأكواد هنسوي update هنرجع للموقع هنا هنسوي refresh طبعا هذه في show all طبعا طلعت بس هنروح بشكل تخصيصي للجمال هنشوفه انه هنا خلاص كررناها زبطت معانا طبعا حيكون منتج آخر لكن احنا بس حبينا نشرح الموضوع واللي أخذ مننا وقت طويل في إنجاز هذا العمل طبعا بعد كده إن شاء الله هذا الشرح المبسط حيكون مرفوع على قناة اليوتيوب الخاصة بي واللي حيكون فيها آه، سلسلة من المتاجر الإلكترونية آه، حتكون آه، متخصصة في البريفيو قناة حتكون متخصصة في مراجعة المتاجر الإلكترونية بماذا تحتوي إيش تمتلك من من خدمات أو منتجات إن شاء الله ما أكون طولت عليكم آه، صراحة يصعب الحديث والشرح في وقت في الوقت ذاته آه، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة آه، لا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة عندكم زر ال subscribe ولا تنسوا زر ال share ولا تنسوا تفعيل آه، زر الجرس عشان آه، يوصل لكم كل جديد إن شاء الله آه، من ناحية باقي القنوات اشتركوا فيها نحتاج دعمكم نحتاج نشركم المشاركات اللي هي موجودة هنا مثلا عندي هنا والله Dream Wishes انصح ببعض ال coupons code مثلا زي عندنا هذه هذه بطائق 3D card آه عملتها أنا آه تكون آه تنقلب ثلاثية الأبعاد فمثلا عندنا هنا آه متجر Xcite يقدم لنا 70% percent آه، من السيلز أوف يور purchases يعني 70% من التخفيضات على مشترياتك آه لو جينا هنا حنتحول طبعا في بعض اللينكات ما ما هي مختصة بأكواد بس نضرب مثال زي هذا مثلا زي هذا مثلا في له كود لو دخلنا على المتجر طبعا ننسخ الكود كذا نذهب للمتجر وبعد ضم المشتريات مثلا زي كده فتحناها على موقع Lookfantastic. شفنا المنتج هذا جميل عجبنا حطيناه في ال add basket. وجينا استخدمنا رمز الكود هنا وقلنا add كود أصبح بكم قيمته سبعة وسبعين percent عندكم كود خصم اثنين وعشرين percent شايفين أنا لازم أعمل update في الموقع طبعا هنا الكم؟ أيوة اثنين وعشرين percent الكود فعال لو دخلت دخلت الكود هيجيك اثنين وعشرين percent طبعا أنت استفدت من الكود استفدت من الخصم لا تنسى تفيد غيرك الله يرضى عليك يعني روح انزل تحت هنا تحت كل post هتلاقي فيه مشاركة لو سويت مشاركة هنا هيجيك فيسبوك حيجيك تويتر بنترست هنرجع نضيف هنا كمان بعض القنوات فأتمنى الدعم منكم آه للفائدة ولفائدة الجميع آه ونهاية المطاف لا تنسوا المشاركة للجميع لتعم الفائدة آه وانتظرونا مع باقي السلاسل المتشابكة من دريم ويشز لمراجعة المتاجر الإلكترونية على قناة اليوتيوب وعلى القنوات الأخرى انتظرونا شكرا جزيلا وبيس يعطيكم العافية you.